A continuación estamos viendo al Club de Guaso que va a hacer su presentación. Vemos avanzar la carreta con alguna dificultad. la